今天要各位介绍的是一之一生命的起源哈。那在国一呢，它是一个比较复杂一点的单元哈。那所以同学呢要需要这个单元呢，我们要知道生命怎么起源呢？其实它是跟地球的形成非常的有关系哈。所以我建议同学呢去先去看一部电，啊一部影片是 Discovery 的哦，关于关于这个呃地球的形成的这个影片哈，它是介绍水的来源哈。所以如果你不知道这个影片的来源哈。 呃，他是把哦过去地球的历史呢做一个浓缩哈，所以我会把这个影片的网址呢写在上面哈，那你们就会点那个先看过那影片之后再来上这个单元哈，你就会比较了解。好，那么这个单元到底在学什么呢？其实呢，他在学地球的历史哈。那地球呢，距离今天呢大概有四十六亿年哈，地球大概有四十六亿年的寿命哈，四十六亿。 那这四十六亿年的变化是发生哪些事情呢？好，我们就把地球的年龄呢分成三个阶段。第一个阶段就是最原始的地球哈，最古老的地球是怎么样呢？如果你有看了影片，你知道其实地球一开始有很多陨石撞击哈，形成了一个球体。因为呢，陨石跟陨石之间会有这个万有引力，它们互相吸引。那当它吸引了比较大一颗的陨石之后，它会吸引小颗陨石来哈。 那在因为吸引过来的过程当中，直接撞击到地球，会产生大量的高温，所以呢，地球在一开始的时候呢，它其实是一个很高温的陨石哈所形成的。那这个陨石呢，上面还有很多的什么呢？很多撞击哈，所以这个还有不断的陨石会飞过来撞在这个地球上面，所以这时候地球呢，其实是一个非常炎热的状态啊，我们把它称为叫做熔融状态的地球哦，熔融。 这时候的地球呢，它的岩石都是，呃，融化状态哈，熔融，往熔融状态的地球。那么呢，它的上面呢，几乎都是岩浆哈，熔融的岩浆所组成的地球。好，所以这是地球最早期的地球。那这时候呢，其实已经慢慢有一些大气的成分形成。 这些大气的成分呢，主要都是一些很轻的气体哈，它会围绕在这个地球的四周围哈。那这些大气呢，我们把它称为叫做原始大气。那原始大气很重要，你要记得有哪些气体。原始大气呢，主要有四个气体哈。根据科学家推测呢，有四个气体，哪四个气体呢？第一个是氢气，氢。第二个是氦气，氦。 氢气是全宇宙最多的元素，那同时它也是最轻的气体哈。它的写法叫做 H2 哈，这是它的化学名哈。那氦的话是 H1。好，还有什么呢？还有甲烷哈，甲烷啊，甲烷是什么东西呢？甲烷叫做 CH4，这是它的化学式。甲烷就是家里用的天然气哈。那我们家里如果你是住公寓大楼会有管线的，那就是要甲烷，它是一种天然气。 还有呢，牛放屁啊，人放屁也会有甲烷的成分，哦，是可以燃烧的成分。好，最后是氨。氨是什么东西呢？氨就是你去厕所闻到的尿骚味，就是氨。所以呢，原始大气包含了四大气体：氢、氦、甲烷、氨。那各位可以想象一下，如果你坐着时光机回到原始的地球，假设你有穿防呃这个防护衣，不会怕热。那如果你去闻当时的大气，是闻到什么味道呢？ 新的味道呢，非常的恶心哈，为什么？因为这是尿，阿莫尼亚就是尿嘛哈，然后这个是放屁的成分，对不对？所以呢，那个原始大气闻起来就是不太好闻哦。可能如果你想要知道原始大气的成分，你只要去厕所很久没有洗的厕所，给它用力的吸一口气，你会闻到原始大气哈。就到厕所啊，这就是原始大气哈。好，所以我们有个口诀哈，叫做氢氦甲烷胺哈。所以有人说有有有一些老师就说，这个你可以把它叫做氢氦的烷。 口诀叫做“亲爱的晚安”，这是让你比较好记啊，“亲爱的晚安”。好，所以呢，这就是地球一开始的样子哦，这是原始大气。那么呢，其实当地球越来越庞大，然后呢，陨石撞击的次数越来越少，因为宇宙当中陨石已经慢慢被吸收了哦。然后呢，接下来地球会慢慢的冷却，好，就进入到第二个阶段。 当地球开始冷却之后呢，这时候呢，你知道吗？因为地球其实哈，它比较重的元素都跑到那个地球核心哦。我们地球其实是一个大铁球哦，它的核心呢就是熔融状态的铁哦。那这时候呢，原本呢外表呢那些岩浆已经慢慢冷却了哦，所以你就会看到地球的第二阶段就是它外表是冷却的，外表冷却的，可是内里面还是怎样？ 还是非常非常的烫哦，好，里面还是很烫。这时候地球就像一个巧克力球哦，里面呢还是很烫，就是好像那个知心巧克力哦，里面都是草莓口味哦，那外面包的巧克力已经冷却了，可是因为里面实在是非常烫哦，所以不时就会喷出来，冒出来。所以第二阶段就会出现了所谓的火山的活动，非常频繁哦。这时候呢，火山会从这个地球表面呢喷出来哦。那像我们，我们。 台湾呢，这个像阳明山呢，就是一个火山嘛。那为什么在边有火山呢？那边有温泉，你知道北投也有温泉，因为那边的地表比较脆弱哈。那底下呢，岩浆哦还在慢慢的反应哈，所以呢，当我们只要往下一挖，不用挖很深，就会那个里面的岩浆冒冒到表面，就会形成所谓的火山或是温泉的现象哈。所以这其实都是因为地地球还没有完全冷却哈，里面还是很烫哈。那这时候呢，会形成。 比较早期的大气，这时候我们把这个叫早期的大气。这时候的气体是早期的大气，那当时候呢，第一个有很多的火山活动，因为地表冷却，可是还是很，呃，还是有些部分呢会冒出这些岩浆哈，所以就形成火山活动。那火山活动呢会喷发出主要有三个气体，好，一个就是水。 这时候，因为地核里面有一些元素，其他因就产生水，然后还有二氧化碳，二氧化碳 CO2，好，再来是氮气，氮气，好，那水的话，我们知道它叫做 H2O 哦，啊，同学可以顺便记一下这些物质的化学名称，二氧化碳叫做 CO2。 氮气叫做 N2。好，那这三个气体呢？哎，特别重要就是这个水哦。哎，这个水有什么样的特别呢？因为水呢，当它在地球上面呢，开始越来越多的时候呢，好，那我们知道影片当中，刚刚 Discovery 里面有提到说，哈，这个水有一半是从外太空的彗星撞地球而来的。哈，那总而言之呢，地球上现在有那么多水哦。 不论是从地底下冒出来，或是从外太空来的哈，那它就覆盖了我们地球表面的哈这个大概十分之七左右的面积哈。那这些水呢，其实呢，我们知道水它不是水，它不但是水，它可以流动，然后它蒸发之后就变成呢，水会变成云，对，知道，水于变云。那有云就会怎么样呢？可能会打雷、闪电或下雨，所以这时候就会形成所谓的气象变化哈。 所以有了水之后呢，这时候呢，地球的活动越来越复杂了哈，因为有云、有闪电。那我们知道呢，水呢，云也会下雨，对不对？会降水，对对？降水就会形成所谓的，最后慢慢累积在这个地球的比较比较低洼的地方，就会变成海、海洋。那另外呢？ 这个闪电呢，因为它会把这些化学物质呢做一个反应啊，因为闪电是非常强的能量，当它把这些化学反呃物质做一个一直剧烈反应，然后经过几千万、几百万年、几亿年之后呢，结果科学家推测呢，在这个大气中竟然可以形成出所谓的有机物啊，就有机物就形成了有机物。那什么是有机物呢？有机物指的就是我们构成我们身体很多的成分啊。 那有机则是有生命力的意思哈，那比较早的意思这个哈，那现代意思就是说还有碳的物质。简单来说就是说，他们发现呢，这个经过闪电的作用之后呢，这些东西呢，电电之后，竟然产生了所谓的氨基酸。好，你因为你知道氨基酸就是构成我们像我们皮肤这种蛋白质啊，哈，这些物质，或是甚至 DNA 核酸这些成分。哎，就是简单来说，就是因为闪电的作用之后呢，把这些化学物质呢，这样变成了，可能有变成 DNA 的成分哦，变成核酸。 变成氨基酸的成分，所以科学家推测说，那这样的原因呢，就可能造成了生命的材料可以出现，对不对？因为氨基酸哦，那氨基酸其实呢，吃起来什么味道？就是鸡汤的味道哦。所以当时候有人把有科学家把这个这当时候原始的海洋称为叫做原始汤哦，它很像一锅鸡汤的成分一样哦。所以本来是很臭的味道，现在变成一锅很浓的原始汤。好，但是还是没有办法证明。 到底生命怎么来的呢？哈，那这个就是一个目前还是一个一个谜团哈。那生命，哦，我们知道，虽然大自然提供了这么多的材料，哦，那但是生命的起源到底从哪来的？哈，所以有很多的说法，有是神创论，哦，或者是自然发生论，哦，那不管什么学说呢，都是在推测，哈。那告诉我们就是，当时候有这些材料，哈，那这些材料呢，不知道为什么。 好，不知道为什么生命就出现了。好，那这个这个过程是问号，啊，你可以说是上帝创造，或是你可以说是什么原因不知道好，那总而言之就是生命的出现。那生命出现之后呢，接下来呢，那这些生命要吃什么？我们知道生命要维持生要维持生存就必须要有。 有足够的能量哦，所以当时候的生命呢，最早的生命呢，被推测是，一种海洋性的，啊，而且它是吃这锅汤的一种细菌哦，所以我们叫做，我们把它称为叫做海洋，最早的生命应该是海洋性的，呃，异营。 这意淫的意思就是指说，它的营养成分是来自于外界哦，来自于海洋本身，它不会自己制造，叫意淫啊的古细菌、古代的细菌，被以推测一下。那其实呢，这个大概是发生在三十八亿年左右，三十八亿年前，大概推测的，推测是三十八亿年。那 这些细菌就很快乐的活在这个原始汤，每天吃这些原始汤的成分哦，就是鸡汤的成分，就哎不断繁衍不断，最后有一天终于把原始汤里面的所有的养分都吃光了，那这时候很多细菌就死掉了，对不对？那生物要必须生存，它会想出有一些，它会有办法去适应那个环境，所以后来呢又演化出一派。 既然吃光，那就自己制造，这时候就所谓的产生出自营性生物。自营指的就是说，它可以做光合作用啊，等等的这些反应，哈，叫自营性的细菌。那被推论最早的自营性菌细菌呢，就是像蓝绿菌这些东西，哈，这些东西，蓝绿菌。呃，目前的化石在澳洲的。 哦，这个叠层石，它现在可以找到蓝绿菌，蓝绿菌可以制造那个光合作用，好，可以制造养分，三十五亿年抱歉，三十五亿年的时候的化石。好，就是到了现代哈，因为后来出现了这个自营性生物的细菌之后，他们会光合作用，因为他们会进行光合作用。光合作用会做什么事呢？它会消耗二氧化碳，呃，水，好。 所以呢，并且呢，它会让那个制造氧气，所以那因为光合这些细菌呢，主要是利用二氧化碳，所以二氧化碳浓度也慢慢降低。那还有一些二氧化碳呢，被这个海水里面的石灰的成分呢吸收，好，总之就最后就变成是一个呃二氧化碳越来越少的一个世界。所以现代的大气呢，哈，现代的地球，现代的大气，好，地球上面呢。 就变成了，主要是氮气，氮气呢占了五分之四，好，氧气呢占了五分之一，好，氧气就是所谓的 O2，好，所以呢，经过因为有光合作用的东西呢，所以产生出了氧气，所以今天的氧气其实是从过去的这些自营性的细菌蓝绿菌哈，它们所制造出来的，好。 所以今天大气主要就是氮气跟氧气哈，那就造成了我们今天这个世界。好，所以呢，我们再一次把它做了总结哈。我们的生命的起源可以分成三个阶段，第一个是熔融状态的地球哈，那这时候呢，大气的成分是氢氦甲烷哈，这时候地球还很烫。后来地球慢慢冷却呢，哎，接下来呢有所谓的火山活动，火山活动会喷发出水汽、二氧化碳跟氮气，其中的水呢，它会。 造成所谓的气候变化，哈，所以有云，云就会降水，形成海洋。那因为有云呢，所以会有闪电，闪闪电提供了这些化学反应所需要的能量，然后造成了有机物的出现。那因为有机物呢，都沉降在这个原始汤里面，然后呢，因为某个原因，哈，不知道什么原因，就出现了生命。那生命出现之后呢，最早的生命呢是海洋性的异营生物，异营指的就是吸收。 海洋里面的有机物为生的生物，所以这是一种古细菌。那后来这些异营生物就是把养分呢吃光了，好像我们等于是一种异营生物哈。我把这些细，把这养分吃光之后呢，开始演化出一些自营性的细菌哈。那这些自营性的细菌呢，它们会自行光合作用。那我们知道光合作用除了啊，除了它会吸收二氧化碳、水之外，另外就是它会产生氧气，所以。 自营生物，它们可以自给自足，只要有光、阳光有水就可以存活。所以有阳光有水之后呢，还有二氧化碳等等，它就呢慢慢的把大气的成分改变了，好，造成了今天呢百分之，呃，二十一是氧气，百分之七十八是氮气，哈，所以这个今天的地球呢就是主要是以氮氧为主。那因为氮气它非常稳定呢，所以它就几乎没有被消耗。那在我们这个教室里面呢，五分之四就是属于氮气的部分，五分之一是氧气的部分，所以这就是。 呃，生命的起源，那你要特别注意，就是生命是诞生于海洋。好，那氧气的来源呢，主要是来自于光合作用生物哈。所以这个氧气呢是来自于，要特别注意，来自光合作用的，好，来自光合作用造成的。